No niin, tervetuloa Vuosaaren tota, vaaliväittelyn osa kolme. Tota, meillä jatkuu taas tää, eli, taas tää debatti täällä, eli täällä on, minä olen Ossi Mäntuahti juonan tilaisuutta ja täällä on, ää, täällä on kaksi ehdokasta paikalla, eli sanokaa vielä kameran nimet ja numerot. Joo, Janne Hälinä 189. Ei riina Vartijainen 804. Ja kertokaa vielä puolueet, niin, tota, kun ei välttämättä kaikille selviä. Kristillisdemokraatti sitoutumaton. Ja kokous. Mitäs Eija-Riina tarkoittaa se, että sä oot sitoutumaton? En ole kuulla jäsen. Miksi? Tuota, haluan tehdä tuota niin, nämä asiat oman kunnan mukaan. Ja se, että olen vasta valinnut kristillisdemokraatit, on lähinnä minun arvomaailmani. Mutta kuitenkaan sä et halunnut liittyä puolueista. Niin, mä sanoin, että oman mukaan toimia. Onko se niin kuin oman ongelmasta? Eh, ei omantunnon ongelmaa siinä mielessä, että kun niitä arvoja voisi niin kuin allekirjoittaa, vaan se, että ää, eh, eh, voin tässä vaiheessa paljastaa esimerkiksi, että olen ammattiliitosta, niin en ole kuullut 25 vuotta. Onko se ammattiliiton jäsen? En ole. Okei. Okay. Ja... Eli mulla on tämmöinen niin kuin, oman, oman tien Okei, mitä mitäs Janne, onko sä sitoutumattomana vai puolueen jäsen? Joo, siis on ollut puolueen jäsen 2006. Ja miten sulla ammattiliitot, onko sä jäsenenä missään vai? Itse asiassa olen, olen itse asiassa tällä hetkellä jäsenenä kahdessakin liitossa. Aa, paus Se Tarkoittaa, että jos sä et työttömän, sä oot kahdesta kassasta niin kuin tupla, tupla ei, se, ei, se, ei se, tää kahdessa kassassa, kun mä oon yhdessä kassassa. Yes. <laughs> Missä sä muuten, äh, tota, sä, mitä sä muutat koulutukselta? Sä oot niin opiskelija ja tällä hetkellä ja mutta mikä se sun ala olikaan? Joo, siis mä opiskelen tällä hetkellä oikeustiedettä ja valmistuin nyt keväällä kansainvälisen liiketalouden tradenomiksi madaveljasta. Yes. Mennään eteenpäin ja otetaan tärkeä asia, nimittäin terveydenhoito. Ja ensin sanoin kyllä ei kysymys, eh, kysymys tota, Vuosaareen merirastilaan toinen terveysosama kyllä vai ei? Janne? Sanoisin, että ei. Ja miksi? Meillä on ihan suht hyvin toimiva terveysosama tossa, jota voisi kehittää itsestään. Ää, ei, nykyisen palvelut paremmaksi. No mikä sinä nykyään mättää? To, eikö, eikö se toimi hyvin? Komeet tilalta kaikki. resurssipula. Vähän tarkemmin. lääkäreitä enemmän ja ihan hoitohenkilökunta, että muutaman henkilön sairastuminen ei saa kaataa koko palvelua. Tosiaan, kuten tuossa aiemmin tulikin ilmi, että olin ammattikorkeakouluopiskelija, niin on hyvin vähän kokemusta julkisen terveydenhuollon puolella. Niin jos on ollut innostusta lähteä tuonne ottamaan. siitä voi toki tehdä omat johtopäätöksensä. Saiko se YTHS toki sikapikit ja muut vastaavat? Ei, siis mä olen nyt vasta YTHS ja sen opiskelen yliopistossa. Ha, no niin. Tai mulla ei ollut minkään terveydenhuollon piirissä oikeastaan. Niin, näinhän se yliopistopiskelu taitaa, taitaa olla. Tota, jatketaan terveys, terveysasialla. Vanhukset. Tässä niin, äh, nähtiin sellainen kummallinen show kesälomien jälkeen, josta tuumattiin sillä tavalla, että kun annetaan hoitajanormi joka hoitajan normi on 0,7 vai mitä 0,07 onkaan, niin tota, sitten taivas aukeaa ja kaikki ongelmat Miten Mites tota Eirina on? 0,7 kyllä vai ei? Tota, mä sanon ei ja mä vähän laajemmin tarkennan, koska satun itse olemaan jota missä kaiken maailman tilastoissa siellä hoitajana. Tota, se, että jonnekin laitospuolelle annetaan jotain hoitajia, ei poista ongelmia vanhusten puolelta, koska omaishoito ja kotihoito jää siinä vaiheessa aivan tuota, niin retuperälle. Ja sitten toinen, mikä on oman ammattiylpeyteni vuoksi, ettei sitä nyt tämmöisellä pikakoulutuksella hankita sinne porukkaa, jotka eivät välttämättä ole ammattitaitoisia, eivätkä osaa sitten asioita hoitaa, että itse en ole hirveästi kiintiöiden kannalla. Jonna. Joo, en myöskään fanita missään tapauksessa minkäänlaisia kiintiöitä ylipäänsä. Mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole hirveästi asiantuntemusta tästä kysymyksestä. Mm-hmm. Jatko, jatko vaan, miten tota, mikä olisi paras paikka niin vanhusten hoito? Onko se laitos? Se on varmasti hyvin yksilöllistä. Jos ei ole ketään, joka pystyy pitämään huolta, niin silloin se on laitos. Mutta jos on löytyy esimerkiksi sukulaisia, jotka kykenisi hoitamaan, niin on totta kai kotona on aina parempi. Itse ainakin mieluummin kotona. Mm-hmm. mun mielestä tuota, niin täytyy tosiaan tämä yksilöllisyys huomioida, että tuota, vaikka joskus omaiset haluaisikin hoitaa, niin ei ole mahdollisuuksia. Ja, ää, itse oman isäni keväällä viimeiselle matkalle saattaneena, niin hän oli viimeisen vuoden tuota, niin, kevy, kevyesti kevytpalveluilla näin lainausmerkeissä laitoshoidossa, mutta sitä ennen veli hoiti, mutta tuota, niin nämä, täytyy katsoa, että onko dementia vai onko kenties liikuntaesteisyys vai mikä on se syy, minkä takia tuota, niin on hoidon tarvetta ja ehdottomasti kotihoitoa puolustan että kotona niin pitkään, mutta se ei saa olla sitä, mitä se tällä hetkellä esimerkiksi Vuosaaressa on se, että hoitaja kerkeä käydä ove avatmassa ja panna oven kiinni ja jättää hoitajan sinne ja mahdollisesti katkaista keskusviran tuota, mittaritaulusta, ettei vanhus kerkeä tehdä mitään pahoja yöaikana. Se ei saa olla sen tasoista sitten, että näin näistä hoitoa ei saa olla, vaan on todellista kohtaamista. No Janne, miten se kehitys se hoitotyön johtamista? Hoitotyön johtamista? No, näetkö se mitään ongelmaa siinä, että julkisen sektorilla, kun tänään tuossa lehdissäkin juttuu siitä, että siellä tota, hoitajat tuli tuolla sydäntä särkevä kirje tota, siitä, että tässä tässä paikassa he eivät tehneet töitään kunnolla, niin Onko siinä johtamisessa vikaa vai onko se niinku vaan niin resurssien puutteessa kiitos? Täytyy sanoa, että en osaa vastata kysymykseen. No, <clears throat> täytyy ensinnäkin Ossille tarkentaa, että paikka ei ollut julkisen puolen paikka, vaan tuota, niin, ihan kohteliaisuus syystä, koska osa Joo, ei, ei, ei, ei, ei mainita paikkaa. Niin, niin, niin tota, on vastineenkin antaneet jo siihen, joka mun mielestä Oltu kyllä, kun hoitajana sitä luin, niin tota, se, että se ei ole nyt välttämättä johtamisesta kysymys, vaan siitä, että tuota, niin, ää, yritetään tehdä liian halvalla ja siitä ei tule hyvää. Yritetään tehdä liian halvalla? Joo, eli nämä yksityiset, yksityisen puolen toiminnat, itsestäni ihan saan kertoa, että teen sekä julkisella puolella töitä että tuota, niin yksityisille yrityksille, niin tuota, yksityiset yritykset ottaa töihin vain silloin, kun on todellinen tarve pätkä, pätkätöiden pätkä, pätkä, pätkätöitä. Mutta tuota, niin julkisella puolella on sentään pätkätyöt sentään jonkun virkavapaan viittaisia. Niin äh, se, että katsotaan vaan, että mitä, kuinka paljon kerkeää tehdä ja askelmittarin kanssa lasketaan hoitajia, mitä ne tehtiin, ei, ei se mittari saa olla, vaan siinä hoidon laadussa täytyy katsoa ihan muita. On, että esimerkiksi ja haavaamat ja tämmöiset kaikki ihan perusasiat täytyy ruveta katsomaan, että tapahtuuko niitä ja asiakastyytyväisyys omaisilta ja asiakkailta itseltään ja muilta. Se pitää olla laajemmin. miksi te muuten käytätte niin näistä potilastermiä niin asiakas jotka potilas? Potilaat on vaan sairaalassa, silloin kun potilas itse on sairaalassa. Okei, okay. eli hoitokodissa ei, ei, ei ole tuota potilaat Ei, asiakkaita. asiakkaita. Se on yleinen trendi, että kaikkialla ollaan tästä asiakkaita, jopa poliisin kanssa asioidessa ollaan asiakkaita. Joo, tota noin. Mm, mä, pysytään terveydenhoitoasiassa vielä hetken aikaa, nimittäin katsokas, kun minä tunnen ton Hakunilla vastuulääkärin. Ja hän tota, mulle luennoin siitä, että hän ei koskaan enää mene julkiselle puolelle terveyden tota, lääkäriksi. Hän mieluummin tekee keikkatyötä yksityisellä ja saa muuten ihan samaa palkkaa ja ottaa palkkatulona eikä tällaisena veroparatiisin tulos, tulon sen. Ja hän argumentoi sitä sillä tavalla, että julkisella puolella hän ei saa yhtään vaikuttaa siihen työn sisältöönsä ja kaikki on niin kuin tavattoman joustamatonta. Mites kommentoit? Julkisella puolella hoidetaan kaikki asiat, yksityisellä puolella vähän valikoidaan mitä hoidetaan. Ja hän oli hakunnasta tota, lääkärinä. Eli hän on niin vastuulääkärinä hoiti siellä asiat. Mm. Ja sen jälkeen niin hän teki sen samaa paikkaa. Valitettavasti edelleen pystyn sam- allekirjoittamaan saman lausun. Sano se vielä uudestaan. Niin? Eli yksityisellä puolella hoidetaan sitä mitä halutaan, julkisella puolella täytyy hoitaa kaikki. Jaha, Janne. Kuulostaa nyt tyypillisesti julkisen sektorin byrokratialta. Säännöt on tiukat, niillä on kyllä niillä on joku tehtävä, hyvä tehtävä, mitä ne säännöt palvelee, mutta toisaalta ne ei myöskään anna sitten joustavaraa. Toisaalta kaikkia kohdellaan silloin tasapuolisesti, että se on ehdottomasti etu siinä. Ja sitten täytyy muistaa esimerkiksi tuota, niin näistä yksityisen puolen lääkäreistä, niin heiltähän puuttuu paljon valtuuksia, mitä he saavat tehdä. Että virkalääkärillä on aika monta sellaista tehtävää. No, tämä nyt on yleisessä keskustelussa tämä pakkohoito, että keikkalääkärihän ei saa esimerkiksi oikeasti ihminen, jos on palveluiden tarpeessa, niin keikkalääkäri ei voi määrätä sitä pakkohoitoa. Pitäisikö se antaa sellainen oikeus itse henkilökohtaisesti luotan suomalaisiin lääkäreihin niin, että tuota, niin, se voisi olla antaa, mutta sitten taas se, että tuota, kuka on milloinkin vastuussa, että onko se sitten se yksityisen lääkärin firman toimitusjohtaja pääpölkyllä vai tuota, niin ylilääkäri terveyskeskuksessa, että se täytyy selventää nämä kysymykset aivan selkeästi sitä ennen. Ja tuolla julkisella sektorilla ylipäänsä työ, niin kun, että saadaan lääkäreitä, etenkin pienemmille kunnille, niin kyllä sillä pitää olla jotain vialla, jos niin lääkäreitä pitää jollain törkein korkeilla palkoilla koulutella terveyskeskuksiin. Tota, tossahan, niin kun, mä itse olin äh, kuuntelemassa Tuulen Suomen tällaista äh, iltaa, missä keskusteltiin julkisista palveluista. Ja sitten tuli sellainen mielenkiintoinen juttu, että, että, että tietysti Attendo. Joo. Ja tota, Attendon äh, varatoimitusjohtaja tuli kertomaan sellaisen jutun, että Attendossa ja Helsingin kaupunginsairaalassa niin on sellainen ero, että Helsingin kaupunginsairaalassa niin lähihoitajan, vanhainkodin lähihoitajan ja heidän toimitusjohtajansa välissä, niin Attendossa on kaksi organisaatioporrasta. Helsingin kaupunginsairaalalla niitä taisi olla kuusi tai seitsemän. Miten kommentoitte? Anna. en tiedä mitä ne portaat on. En se on vanhan kodin johtaja ja sitten toimitusjohtaja lähihoitaja... ne portaat siinä välissä. Niin, niin lähihoitaja, vanhainkodin johtaja, toimitusjohtaja. On Atenolla näin. Ja julkisella. Julkisella, mitä, mitä siellä nyt on osastolla, tota, tota, osaston hoitajaa, tota, yliosaston hoitajaa, tota, johtavaa lääkäriä, osaston lääkäriä näin. En mä saa tuohon mitään, mutta kun kuulostaa edelleen se tyydysti julkisen sektorin byrokratialta jos Atenolla on yhtä iso työnantaja kuin Suomen suuri työnantaja, Helsingin kaupungissa. Kaupungissa, no no, no, no, no, about, about sama kokosi kaupunginsairaala? Ei, joo, mutta tuota, niin, täytyy se työnantajana ajatella. Helsingin kaupunki on kuitenkin 40 000 tuota, niin, työnantaja, suurimpana työnantajana, niin kyllä tuota, niin, atletismi, jos rupeaa pyörittää ihan sitä tasoa, niin kyllä siellä varmaan portaita tulee lisääkin. Ja niin sanoin, että on yksityisellä puolella toiminut itsekin, tuota, niin kyllä niitä portaita löytyy siinä. No niin, nyt on ehdokkaat äh, tota, äh, antaneet paljon vaalilupauksia, että meidän aika siirtyy niin kun Äh, äh, haastattelut viimeiseen osuuteen, pidetään kam- kameramies painaa starttia ja stoppia.